Pokaż swoje liczby. Jak idzie sprzedaż, na jakich rynkach jesteś, kim są Twoi klienci i które produkty polubili. Liczby to nuda. Tabelki, słupki, procenty. Ale jest ratunek. Znalazłem dobre darmowe narzędzie do samodzielnego tworzenia infografik. Wchodzisz na www.infogram i logujesz się, na przykład przez Facebooka. Po parunastu kliknięciach masz przed oczami pierwsze grafiki. Możesz wysłać link mailem albo pokazać na swoim ekranie. Ja wkleiłem infografikę na stronę www. Najważniejsze informacje wpadają w oko w parę sekund. Wejście w szczegóły to klikanie tam, gdzie coś przyciąga uwagę widza albo coś, co odpowiada na pytania analityka. E, połączenie liczb i obrazów aktywizuje obydwie półkule mózgowe, bo informacja jest łatwiej rozumiana i lepiej zapamiętywana. E, w wersji płatnej dostaniesz jeszcze trochę dodatkowych map i możliwość wrzucenia swojego logo na ekran. A teraz Twoja kolej. Wejdź na Infogram i stwórz pierwsze proste zestawienie, na przykład profil Twoich głównych klientów. Prawa półkula to miejsce, gdzie jest innowacyjność, kreatywność, nowe pomysły. W lewej półkuli są tabelki, cyfry, analizy. W literaturze biznesowej pojawiły się ostatnie informacje o tym, że przyszłość należy do osób prawopółkulowych, czyli innowatorów, kreatorów, designerów. Zdrowy rozsądek podpowiada.